Рахымжан ағасы 20 мұн, Нұрлан Құдай 20 мұн, Алтынбек ағасы 20 мұн, Бердібек ағасы 100 тенге, теңге, 5 Бесіндан 5 мың, Мұрсахмет Мұрат 20 мұн, Нұрлан Қанай 20 мұн, Ермекбай 75 10 мың, Қалым Құдай бірліктен 10 мың, Бауыржан ағасы 20 мұн, Артық тірмек ағасы жиырма мың парсан құда большевиктен он мың ерлан құда жүз мың Микрофон беріп жіберіңіздерші осы шаңырақтың құдасы есберген құда жақсылық құда қар құдеке жақсы сөз жан азығы деген міне жүрек таза болса тілден жақсы сөздер шығады деген жаяула шетке таман айналайын жаяула шетке таман алла мына нұрекең беріп жатқан көкпарға құдай қаласа ниет қабыл болсын мына келген қонақтар сағымын атын салып құдай қаласа жақсы салымға жете берсін ниет қабыл болып аман есен үйіне салыммен қайта берсін құтты болсын рахмет көп рахмет алла көкпарымызға берсін алла жар болсын о палуандар құтты болсын бәреке бәреке бәреке арайда арайда арайда арайда бәреке бәреке бәреке бәреке жігіттер ар ар ар ар ар ар ар ар ар ө мекеш жабындыз күні келген қазыналы қария омар ақсақалдың атыменен аттың аты блатной торы жоғарғы мәреде тілі палуанның інісі мекеш шабандоз тастады ағайын